Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Hoy estoy aquí en una, isla. Hoy estoy aquí donde están intentando, esca están intentando escapar del mar. digamos que no me gusta ver cómo. huesitos es de ir No me gusta ver cómo golpean a los animales, en especial a los perros. Y aparte no sé por qué. Creo que a ciertas personas ya no les gusta que suba contenido de Minibur. de los 87 que tenía, nada más me quedan 80, ya me quedan 60 suscriptores. No sé por qué muchos se enojan de, cuando hablo de otra cosa. Pero no me preocupo. Así son estas estas cosas de YouTube. Y tal vez en un futuro elimine este canal. Porque estoy fastidiado de que no puedo decir cualquier cosa porque no les gusta. veces le suene aburrido y todo. ¿Qué hacen naves espaciales por aquí? Este mapa no parece. Parece que no hay nadie en este mapa. Vamos a buscar otro mapa. son los peores. Pero bueno, prefiero estar solo aquí. Ni siquiera hay para construir tu casa, hacer armas para defenderte. como tampoco hay nada en este mapa regresemos y vamos otro vamos a tarda en carro esta cosa. Bueno, no se ve que es una ciudad, es un mapa de creación. Bueno. Esta se ve que es una gran ciudad. magnífica. Bueno, eso es todo en esta gran ciudad.